Salam əziz izləyicilərimiz, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizinlə Azərbaycan mətbəxindən olan düşbərə yeməyini hazırlanması qaydasını çəkib bölüşəcəyəm. Vaxt getməsin deyə əvvəlcə mən sümüklü ətdən baxın bulyon hazırlamışam. Bizə bulyon lazım olacaq. Yarım kilo çəkilmiş ət istifadə edəcəyik. Bir baş soğan qatmışam buna. Duz və istiot zövqə görə. İndi isə xəmirimizi yoğuraq. Xəmir üçün 2 stəkan un götürmüşəm, 1 yumurta, zövqə görə duz və su ilıq şəkildə su ilə xəmiri yoğuracağıq. Müzik hazırladığımız xəmiri bir neçə hissəyə bölürük. kündəni götürürük, yayacağıq. Onların üzərinə salafan çəkirik ki, qurumasın. Müzik Xəmirin nazili baxın belə olmalıdır. Hazırladığımız düşvərələri bulyonumuza əlavə edəcəyik. Bulyonun üzərinə mən zəfəran dəmləyib əlavə eləyirəm. Kimdə zəfəran yoxdursa, sarı kökdən istifadə edə bilər. izləyicilərimiz düşbərələr bişdikcə suyun üzərinə qalxır. Biz kəfləri də alacağıq və bir 10 dəqiqədə qaynayandan sonra düşbərəmiz hazırdır. Düşbərəmiz artıq hazırdır. Altını söndürürük. Şüyüd və quru nanə qarışığını əlavə edirik. Əziz izləyicilərimiz, artıq şübərəmiz hazırdır. Süfrəyə verəndə sirkəyə qoyulmuş badımcanla verə bilərsiniz. Afiyətlə yeyin, siz də hazırlayın. Xoş olsun. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Müzik